الرحيم طبعا أبارك لجميع الخريجين في برنامج البورد الألماني لطب لزراعة الأسنان وأبارك للدكتور هشام بن جبين على نجاح هذا البرنامج من عام لعام وإحنا دائما في جمعية أطباء الأسنان نسعى جاهدين لدعم مثل هذه البرامج واكيد دعم آه، البورد الالماني لزراعه الاسنان وراح نستمر في هذا الهدف و آه، أتمنى النجاح للجميع ومشكورين على هذه الاستضافة والرعاية لحفل الخريجين. It's a big honor to be here again back to Kuwait. I met a lot of friends. It was a pleasure to teach here again. It was the seventh patch we finished today and I am proud that all the students were successful in their exams. "I and Gboy Kuwait have a strong relationship over years and hopefully we will do it also in the next years. I think Dr. Hisham and also Dr. Tamimi are doing a great job and I also want to thank the Kuwait Dental Association for their support all over the years and next year we will see each other again inshallah. Thank you very much and shukran. نبارك لجميع الزملاء أطباء الأسنان في الكويت اللي تقدموا لامتحان البورد الألماني والحمد لله إنه ربنا اليوم أكرمهم وما راح تعبهم خسارة وجهدهم على مدار سنة كاملة احتفلنا في تخريجهم اليوم تحت رعاية سعادة الدكتور سامي المانع نقيب أطباء الأسنان في الكويت والحمد لله عم نحتفل جميعا للسنة الثامنة على التوالي وربنا يديم مسيرة العلم والخير في هالبلد الغالي وشكرا جزيلا اليوم الحمد لله رب العالمين تم تخريج الدفعة السابعة من البوري الألماني في زراعة الأسنان في دولة الكويت نبارك للأطباء المتخرجين آه، أحب أشكر آه، الدكتور سامي المانع لحضوره ورعايته حفل التخريج لهذه الدفعة في هذا اليوم وأحب أشكر الدكتور رونالد هيلي رئيس الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان والدكتور مازن التميمي الرئيس الدولي للجمعية الألمانية لزراعة الأسنان لحضورهم وإشرافهم على امتحان النهائي والامتحان الشفهي لهذه السنة كما أود أن أبارك للأطباء المتخرجين ونتمنى لهم حياة عملية مليئة بالتقدم والنجاح وندعو الأطباء الذين يرغبون في التسجيل للبورد الألماني المشاركة والتسجيل أونلاين على النت بإمكانهم أن يعني يحصلوا على عنوان التسجيل لكسب الخبرة كما حصل على آه، زملائهم من هذه الخبرة شكرا لكم وشكرا للجميع